शुभोति भाती दर्श कांध पर सौ सवार बधाई हो शुभोति भाती दर्श कांध पर सौ सवार बधाई हो सदा रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो से भूल भागी तुम जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं सदग्रस्त ऐसा होता है यह संदेश सुना हमेशा सदा ही समाई हो शुभ विभागी वर्ष गांठ पर सौ सौ बार बधाई हो शुभ विभागी वर्ष सौ सौ बार बधाई हो सदा रहो मिलकर जैसे दूध बनाई हो शुभ विभागी रस गांठ पर सौ बधाई हो शुभ विभागी रस गांठ पर सौ बधाई हो सता रहो जैसे दूध यह जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है यह जीवन आदर्श तुम्हारा सब ये संदेश सुनाता है सदैव ऐसा होता है यह संदेश सुनाता है सदैव ऐसा होता है यह संदेश सुनाता है जीवन पे स्वर्ग तन मन धन सब जग के अर्पण और सबकी भलाई हो तन मन धन सब देश के हर सब सबकी और भलाई हो समा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध पिलाई हो शुभ की बस गांठ पर सौ सौ आए बधाई हो शुभ विभा की गांठ पर सो हो सदा रहो जैसे दूध मलाई शुभो विभागी बरस गांठ पर सौ सौ बार बधाई हो शुभ विभा पत्नी तो पहले समझो अपने घर की गाड़ी के पति पत्नी तो पहले समझो अपने घर की दोनों ही माली ही सुंदर फूलों की फुलवारी के दोनों ही माली ही सुंदर माली ही सुंदर फूलों की फुलवारी है जीवन स्वर्ग बने धरती पर जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो सदा रहो तुम

जैसे दूध हो शुभो विभागी पर सौ सौ बार बधाई हो तंदुरुस्ती का तुम तो गुजरे वक्त भजन भक्ति में जगदीश्वर का प्यार मिले गुजरे वक्त भजन भक्ति में ईश्वर का प्यार मिले पथिक चलो सदा सुख की राहे पथिक चलो सदा सुख की राहे ईश्वर सदा भलाई हो भाती बरस गांठ पर सो सवार बधाई हो शुभ विभाती बरस गांठ पर सो सवार बधाई हो सदा रहो तुम मिलकर सहज शुभ विभा की बरस कांठ पर सो सवार बधाई हो सदा रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो शुभ विभा की बरस कांठ पर